今天的话，很可惜我没有带相机，也没有带 GoPro。那现在是我充完了，呃，我拿手机来录一下，说一下今天的情况。今天是我第十二次吧，十二次还是十三次冲浪？然后今天我觉得冲特别开心，冲的最好的一次。然后大概有站起来冲，一直这样滑。 冲过去啊，有大概有十次，至少有十次。然后呢， <laughs> 同时我又有大概踩到十次左右的那个魔鬼鱼，就是今天魔鬼鱼呃潮特别低嘛，然后呃平时没有踩过这种感觉，这次踩啊就是一下水就是一脚脚一踩到那个水底下，就感觉踩到一个软绵绵啊滑滑的东西。 其实，而且而且还会动，那就是魔鬼鱼，真的有点危险啊！如果是不知道的话，啊，还是这样走的话，就很容易被叮到。我上回被叮过一次。那今天的话，真的是非常开心，因为我站起来了好多次，就是真的是有史以来冲了那么十几次呃之后，今天是冲的最好的一次。 最可惜就是没有视频为证，呃，下回我再带相机找人从岸上拍我吧。好，今天我们我就这个视频就发到这啊，谢谢，拜拜。